अरे यार ये रे यार ये तो ख़त्म हो जाएगा अभी थोड़े ही पैसे बचा है हाँ क्या करूँ अभी हाँ चैन भाई को फ़ोन कर रहा हूँ चैन भाई कुछ कर सकता है आई का वो सोदी में है ना इसलिए फ़ोन करता हूँ हम्म। हाँ हेलो जैन भाई हाँ जल्दी से हाँ गेल देख रहे हो कैसे खेल रहे हैं ऐसे तो आउट नहीं होगा ना या yeah. तो मेरा तो बारह बज जाएगा इसलिए आप गेल को आउट कर दो ना जल्दी गेल के तो पे पे चलाती है हाँ हाँ नाजिम भाई को नहीं नाजिम भाई सिर्फ गांड के नशे में रहते हैं अली बिन सलमान अरबाज दिल खराब बताओ तुम तो गांड के ही नशे में रहती माशाल्लाह उसको नहीं अच्छा ठीक है ठीक है आप ही जल्दी से कुछ करिए हम ही कुछ करती हबीब कितना मारती छक्का छक्का हमको अब गेल आउट चाहती ओके तो विनोद जी मुझे आईपीएल की एक बात सबसे अच्छी लगती है कि आईपीएल में कोई चीटिंग नहीं होती कोई बेईमानी नहीं होती आप सिर्फ अपने टैलेंट के दम पे और जी हाँ बिल्कुल ईमानदारी का प्लेयर और ये देखिए खिलाड़ी के हाथ में थ्रिलर घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में फिर भी